Astaroth, je t'invoque. Astaroth, je t'invoque. Astaroth, je t'invoque. Aujourd'hui, nous allons parler d'Astaroth, trésorier des enfers, grand-duc, chevalier de la mouche, nous reviendrons là-dessus dans un prochain épisode, président en Orient, et il est à la tête de 40 légions sur 6666 Légion comportant chacune 6666 démons pour un total de 44 435 556 combattants. Et chaque démon possède leur propre bande. Autant dire que on ne connaît pas réellement leur nombre. Et je m'égare du sujet. Astaroth est présent dans la Goétie. Putain, si je dois préciser chaque mot, on n'est pas dans la merde. Wikipédia, Goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques. Vous savez maintenant. Le Lémégéton, ou l'Emegeton, j'en sais rien, décrit comme un ange devenu très laid, chevauchant un dragon infernal et tenant à sa main gauche une vipère. Même sous apparence humaine, il est facilement reconnaissable grâce à son odeur nauséabonde. Il est d'ailleurs conseillé de porter un anneau en argent sous son nez lorsqu'on l'invoque. Il enseigne les arts libéraux, permet de connaître le présent et le futur, et procure l'amitié des grands seigneurs. Le Pseudomonarchia Demonium dit à peu près la même chose. Il rajoute qu'il est friand de parler de la création, des fautes et de la chute des anges dont il connaît toute l'histoire. Le dictionnaire infernal de Colin de Plancy précise qu'il aurait été adoré par plusieurs sectes juives. Le nom d'Astaroth est dérivé du nom de la déesse phénicienne Astarté, connue lors de l'âge du bronze et de l'Antiquité. Comme beaucoup d'autres divinités, Pan, Baal, ces entités ont été défaites de leur titre pour être placées dans la case des démons. Avec Asmodée, ils furent priés lors de messes noires du prêtre Guipour dans les années 1670. Lors de ces messes noires, on tranchait la gorge d'enfants en sacrifice pour que l'amour du roi soit toujours avec nous. C'est pas moins de 215 prêtres et 10 heures de bonne aventure versées vers la magie noire qui furent arrêtés en 1678. On retrouve Astaroth dans de nombreuses fictions. Il est l'un des djinns de Rennes dans Maggie, il possède un ado dans Aono exorciste, c'est un personnage de sous Calibur, on retrouve son sceau sur l'un des albums de Dimmu Borgir. Bref, si vous n'avez jamais entendu ce nom, bah sortez de vos grottes c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode d'Histoire de démons. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine.